nampak dia ada pecah pada tiga kategori iaitu awareness, consideration dan conversion. Okey, pasal apa Facebook pecahkan macam ni? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya saya harap semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ini Yasin nak buat video sambungan daripada video yang sebelum ni iaitu video yang kenali audience. Basically Yasin nak buat series untuk video-video ni sebab Yasin terpanggil untuk buat cerita Itu dah buat dah tapi Yasin tak buat lagi sambungan dia sebab Dia banyak cerita pasal ABS ni So Yasin akan buat step by step, series by series, episode by episode So ni adalah episod kedua Sambungan pada video yang sebelum ni Atau boleh tengok nanti So Alright Ni uh, basically Yasin ambil ni daripada satu website Big Commerce dia dia cerita dalam bentuk panjang apa bentuk notepad apa boleh tengok dalam link kat bawah ni dia cerita dalam bentuk penulisan lah so Yasin express dengan cara Yasin buat video untuk kita semua dapat manfaat at least siapa tahu sebab apa Facebook dia pecah pada macam-macam jenis sebab apa Facebook buat macam ni pasal apa dia buat macam ni pasal apa pasal apa pasal apa okay. so hari ni kita fokus on kalau apa buka apa punya ads manager so kita masuk ads manager sah. Eh? nampak dia ada pecah pada tiga kategori iaitu awareness, consideration dan conversion. Okey, pasal apa Facebook pecahkan macam ni? Basically, tiga benda ni adalah daripada kita punya tindakan user, behavior user dalam Facebook. So Facebook pecahkan pada tiga tindakan. First, awareness ialah satu tindakan kepada user untuk kenal pasti kita punya produk. Kedua, consideration. So, mereka punya <tsk> sama ada nak beli ke tak beli daripada pesaing. So, dia macam duk piket. Nak beli tak beli, beli tak beli conversion ni adalah depa convert daripada depa beli tak beli dia dia kecilkan scope untuk menjadi kita punya client lah so Facebook dia pecahkan audience dalam Facebook macam ni tapi yang mana satu kita patut guna dan yang mana paling terbaik tu adalah mungkin Yasin tak tak boleh nak terangkan dalam ni sebab panjang benda tu so Yasin terangkan hari ni Yasin terangkan awareness saja dia ada tiga so hari ni untuk episod kedua awareness Okay, awareness kalau hampa tengok ada dua brand awareness dengan reach basically siapa guna <laughs> awareness ni cuba tanya mai even Yasin sendiri yang Yasin buat tadika pun Yasin tak guna tetapi kalau secara amnya secara method yang ter- tradisional iaitu awareness adalah orang bagi flyers dia maksudnya tempat untuk tabung duit yang tak menjangkakan apa-apa return ah ha, itu awareness tu basically dia nak bagi orang kenal je dia tak target pun untuk convert untuk jadi orang tu sama ada nak beli tak beli so dia just untuk kenal Yasin tak pernah try so Yasin tak tahu sama ada kos dia murah ke lagi berbaloi ke macam mana Yasin tak tahu Yasin tak boleh nak cakap tapi sebab itulah sebab dia biasalah kalau kita klien minta dia tak mahu benda yang labung duit tak dapat return Aha. so pengalaman Yasin buat tak pernah lah tak apalah labung lah duit aku tak expect return ha, tak ada lah setakat ni so <laughs> for now Actually don't buat consideration So untuk awareness ni adalah Macam tu lah nak bagi gambaran ke apa Tentang Awareness ni Tetapi yang selalu orang guna Kalau orang pakai phone Yang memang awareness yang selalu-selalu sangat orang guna ni adalah ni lah Boost post ni Dia tiga benda lah Benda yang sama Boost post uh, Yang tadi brand awareness reach So kalau hampa guna boost post ni adalah satu salah satu awareness yang dia masuk dalam kategori awareness sebab kalau hampa tengok bila tekan dia akan target orang ke whatsapp ataupun message lepas tu kita boleh buat ha, living macam biasa ni cara paling cepat lah boost post ni pada cara paling cepat kalau guna ads manager dia technical sikit lah so itu saja untuk kali ni so tinggal lagi dua kita tak cerita consideration dengan conversion so kalau hampa boleh kalau siapa yang rajin boleh baca dekat link bawah ni dia cerita pasal awareness sebab apa awareness sebab apa awareness tu buat tapi macam biasalah sekali lagi Yasin ulangkan orang sekarang ni tak ada masalah nak melabur duit cuma orang awareness ni selalunya orang yang banyak duit yang banyak modal yang banyak banyak duit untuk labuk yang tak expect apa dia just nak bagi orang kenal je ha. dia dia lebih kepada macam branding tapi hmm, dia lebih kepada branding awareness ni lebih kepada uh, branding dia bukan marketing sangat dia just nak bagi orang kenal je cost dia Yasin tak pasti mungkin Yasin kena try tapi useful lah 5 kita pun banyak spend kat benda lain lagi InsyaAllah Yasin akan try nanti Yasin akan cerita cara ah, Cara-cara uh, dan result untuk guna awareness ni So, siapa yang tengok video ni Tolong like, komen dan share YouTube channel Yasin Brown Sekarang Yasin dah capai 1k subscriber Terima kasih guys Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat juga setelah 2 tahun Lambat gila Tapi tak apa Kita Biasalah one man army Tengok sekarang shoot lagi Yasin nak kena edit Lepas tu Yasin nak kena upload Lepas tu nak pick up content lain Dan kerja lain So Tapi tak apa ah. Kita enjoy eh. Maksudnya bila kita buat Macam tu ni Bila kita buat benda yang bermanfaat ke orang Kita akan enjoy Dia tak rasa stress pun Stress Tapi tak apa Enjoy lah Okay Jangan lupa Share Yasin Brun Kita jumpa di video akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh